فحمدا لرب خصنا بمحمد وأخرجنا من ظلمة ودار شرك وظلم واقتحام الكبائر أتى بكتاب الله يتلوه داعيا إلى الله بالحسنى يا نبي untuk grup Salawat Al Banjari Al Majuri Ribon dari Telogomas.